各位大家好，我是西。嗯，我今天是玩新游戏，野三了。好，我今天要玩的是《灾厄之章：最终的绝望》。嗯，我还没有很强，我只是我我是个新手，所以我就不玩很多，对。 我技术蛮烂的啊，请大家多多建议，希望不要介意。好，那我开始喽。嗯，好紧张哦。可以开始了。我比较喜欢用这只角色。 我开始了，开始，就嗯，主要是选的是 T 七好了，对，然后买一些子弹，对，一开始好先打枪。 那打墙的部分我们就先跳过好了。OK，那我们回来了。好，我墙已经打完，冲了。僵尸跑出来了，僵尸跑出来了。现在我去找僵尸。 啊！拿这刀杀，我去啊！OK，对，这时候，这时候就是可以在这里了，然后拿刀砍，破了，破了，破了，啊！ 我可以赶快打枪，赶快打枪。啊，僵尸来了，僵尸来了，僵尸来了！啊，打死，打死。 就冲不了客场。嗯，要召唤那个。然后跟强打步，强打步，强输出。嗯。然后 快冲冲冲就对。因为僵尸都在后面追赶的关系，所以我一定要跑得快才行。我来跑就对，在真勇面前，反而把过。僵尸还没来。 春僵尸，没来的时候，啊！僵尸来了，僵尸来了！我还剩下一点点，快破，快破！碎，个破破了，破了！啊，干有两只，干！ 这些畜生打死！打死一只！来呀来呀，们来呀！我们臭僵尸！我嘞！围！不要围着我！我没有我没有很我没有很受欢迎啊！别人围着我。 他们看起来就像一大群的粉丝，我没有那么受欢迎，不要一直追着我。OK，强打破，强打破，一大群粉丝嗯。 慢走，慢走，呃，就是一道墙，最后一道墙会很难打，所以这道墙先开始打破，就在这里，这僵尸很可怕，墙一定要赶快打完，我的血正在不停的掉。 快，快打破！快，快打破！对，最后，最后这扇墙实在非常、非常、非常的大，上面有僵尸，打死他们！对，所以我说那也要故意摔下去，然后再过一下子引这些僵尸上，然后再下去。 啊！叫叫叫！我们把这些僵尸引过来之后呢，摔下去。然后，再把这些僵尸引上来，再下去。 下去。对，这时候抢不过，就杀进去就对了。OK，过关了。好，要进入打王的部分了。很紧张，很紧张，非常紧张。对，没错。剩十秒，八秒，七秒，六秒。 五秒，四秒，三秒，两秒，一秒。OK，开始打了。好，这时候我们先刷枪，快点刷。OK OK。然后就等他接下来，三、二、一。

哇，这是什么回殴啊？打那只僵尸就对，呃，不对，不要不要不要打我，去打一只僵尸，砍你的头，了算了算了，我要射你的屁股啊！不进化，他进化。 干干干干干，死他就对了。呜！不要抓着死，抓我！我不卡枪，卡枪。